pau! Eu sou Kirby! Depois você morre. Vou derrubar minha mesa, velho. Lar do pau. Lar do pau. Comi sua mãe. Mama! Já.